so hey hello guys as you know my name is Valen and you're watching technical बंदा guys so आज हम लोग माइक्रोमैक्स का कम हुआ बहुत तगड़े तरीके से माइक्रोमैक्स का काफ़ी ज़्यादा मस्त वाला खेल खेला है इंडस्ट्री हाँ हालांकि माइक्रोमैक्स ने पहले इंट्रो एंजॉय करो ही लिया हाँ सो गाइस तो आपने इंट्रो कर ही लिया तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन माइक्रोमैक्स की इन सीरीज है उसमें माइक्रोमैक्स ने दो फोन लॉन्च किए इन नोट वन शायद यही दोनों हाँ मैं दोनों के नाम स्क्रीन पे डाल रहा हूँ एक यहाँ पे डाल रहा हूँ इस साइड पे गैस एक काम करते हैं खड़े होकर वीडियो करते हैं बस हम लोग खड़े हो गए सो भाई हाँ मैं बात कर रहा था माइक्रोमैक्स के इन सीरीज के बारे में तो भाई माइक्रोमैक्स का इन सीरीज करती मजा आएगा लेकिन बस इन सीरीज में इन वन बी और इन नोट वन ये दोनों फोन माइक्रोमैक्स में लॉन्च हुई है go सो गाइस अभी मैं टुकी लगा के नीचे जाता हूँ और थोड़े से आपको बस ऐसे ऐसे बस स्पेक्स दिखेंगे

idea Arif choose Shahu ke contribution and nine eight nine nine nine nine nine eight उसकी रिसेंटली अनबॉक्सिंग डाली थी तो मैं उसको बीट कर रहा माइक्रोमैक्स और माइक्रोमैक्स पहले जो बता था चाइना से जो इम्पोर्ट करके मोबाइल और फिर वही उसको रिग्राइंड करके यूज करते और अभी क्या होता है कि माइक्रोमैक्स में उस आने का और वी ड्राइव को देख के भेजने का देखा कोको कर रहा है कोको तो शाउनी के लिए पहुंच गई उसको ले रहा तो है रिब्रांड कर रहा है और बेच रहा तो गाइस माइक्रो ठीक ठाक से लगे थे तो इंस्टेंटली लॉन्च होती फोटो स्टॉक में देखी हो तो फिर भी एक बार मैं सारी जो फोटो निकाल लेता हूँ प्राइसेस सो बस ये है माइक्रोमैक्स का

ऑप्शन देते हाँ सो गाइस जैसा कि आपने देखा आज मेरे भाई को कुछ स्पेक्स बताती है मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से अनबॉक्सिंग और रिव्यू लाने की लेकिन अब सब्सक्राइब ही नहीं मिलता लाइक हाँ गाइस बस इतना ही था इस वीडियो के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है तो वेबसाइट भी चेकआउट करना कर सकते हो एंड गाइस दीवारों में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे लिंक दिए

वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करते रहे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस वीडियो पर ऊपर कार्ड में दो तीन लोग दे दूँगा मैं रोमी राय ने वीडियो वीडियो के साथ हमने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी उसके बाद राठौड़ चेंज करवा के अच्छा वाला ब्लैक कलर का मैट पीली टायर को मंगा लिया है

और तो ये करो वीडियो को सब्सक्राइब करो लाइक करो करो और क्या मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने वरना मेरी माँ आपको मेरे को मारेगी झालं का सो झालं का अरे मी ऑटो अरे ऑटो फोकस ऑटो फोकस काय केलेलं काय अरे हा आज माग नाही का बसून बसून जर कुठले काय काम करू